خذهم يا رمضان تلبسني وليد تلبسني فرد بيتني وليد رمتني هاي قد فارسا هاي قد فارسا قد فارسنا قل لي ربي يا ربي ساكا وليد تلبسني ركنا ما صدقني عند المبرد ويا جانون لسا مريو ليدي صبر موتا كرت أمة አይደለም የዓለም ጥቁር ህዝቦች ተምሳሌት ናት አድዋ። አድዋ ባይኖር ኖሮ የጥቁር ህዝቦች ህይወትም ላይኖር ይችል ነበረ። ነጭ ብቻ ሊኖር እንደሚችል ጥቁሮች ዘላለም ባህርነት ሆኖ እንደ ሰው ሳይቆጠሩ የሚኖሩበት ኢትዮጵያውማን ጌረርስ ሲርቢ ወደሎን የደሎን ኦልካስ በሬሴ ሙሊስ ታሪክ በሽለላና በፌስቡክ ጨዋታ አይሰራም፣ በተግባር ነው እንጂ። እኛ ያበረከትነውን አስተዋጽኦ እንኳን መናገር ተሳነን። በውሸት በኢትዮጵያ ስም የሚነግዱትን እያለፍን ኢትዮጵያዊነትን ከፍ እናደርጋለን። Andan mamar kuwe, aja hunde san mario